Good morning. Sì, qui sono le 11. O comunque stia certo una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, comunque mattina. Mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch, it's April 15, 2022 and if, if It's a Friday once again. It's a Friday once again. Here in Naples. Uh, è pomeriggio perché mi sono relativamente accorciato la barba e quindi è l'una. Uh, rispetto a quando ho detto la frase iniziale, comunque uh, a clear, clear afternoon, very still now, very, per me non proprio clear. Uh, in this moment 52 uh, Celsius, 71 and 6 Fahrenheit, this means that uh, it's that day really, really, really, really soft, like it's day this period, and for me also over, che uh, sembra più, it seems more uh, spring climate than uh, uh, summer climate than spring quanto non c'è nel video sui pensieri eh, degli autori ovviamente se lo faccio lo faccio sempre separato da questo quindi occhio ehm, I think that, vabbè, mai gradi sono quelli che sono, essendo già pomeriggio stabilizza su questo livello qui stabilizzano at, uh, eh, as you notice uh, we have a eh, good sky and good sun but for me not those beautiful blue skies and good sunshine perché non so se si è visto bene ma comunque è un po' velato dietro e questo significa che io non mi fido uh, appunto come un po' come ieri potrebbe ben numelarsi tra diciamo un'ora, due ore del ritmo, ma per me non sono proprio così disperati con questa scena, nonostante sembra ci siano. Per cui eh, comunque speriamo di continuare così perché veramente è un buonissimo tempo, ma non dirò le frasi finali con enfasi proprio per questo motivo qui che sono di buon sole, un buon cielo, ma non proprio così diciamo esagerate. Per cui Say the D's, sopra the mythical window with the red, orange, blue, green water contain its green roller shooter behind the V on the top, not visible and factor in the shot. And finally, from My mythical keyboard Amara DGX 640 IPG 625 Eva, eh, grazie di Moldovico, Antonio, diciamo, del corso un saluto per tutti. Io plus Eva, gratta breakfast, anche se io già l'ho fatta, però spero appunto di consolate con la colazione, anche se il tempo soprattutto deve essere brutto lì dalle vostre parti, e quindi eh, sì, ci vediamo al video Tuzzi, nel caso lo faccio lo domani. Mi dispiace che non posso dire le frasi con enfasi, ma non mi fido purtroppo del tempo. È stato bello, ma è così.